bueno, gauza jakina da, eh, egun gazte honen emantzipazioako adinak ez duela islatzen eta ez duela bat egiten gazteek, gazteok emantzipatzeko ditugu nahi eta beharrekin. Eta datuek ere argi adirazten dute hori hala dela eta gainera egoera pentsaitekena baino larriagoa eh, dela. Euskal Herrian hain zuzen ere, gazteon bataz besteko emantzipatzeko adina hogeita marurteren bueltan kokatzen da. Eta gauzak bere aldatzen ez badira eta errotik aldatzen ez badira, egoerak ez du hobera egiteko itxurarik. Beraz, errealitatea agerikoa da. Gazteok gero eta zailtasun gehiago ditugu emantzipatzeko. Eta beraz, gero eta beranduago lortzen dugu gurasoen etxetik alde egitea. Eta egoera honen aurrean, nabarmendu nahi dugu emantzipazioa ez dela bakarrik beste teiatupe bat eskuratzea edo ba, gurasoen edo tutore legalen etxetik alde egite gutxa. Emantzipaziorako gaitasun erreala behar dugu gure bizitzen ibilbidea gure erabakien gainean eraiki izateko eta horrek eskatzen du bai alabai emantzipatzeko gaitasun formal eta materiala eskuratzea. Baina egun, logika kapitalistari jarraiki, emantzipazio prozesua soldataren eta familiaren zuzeneko menpekotasunean eh, oinarritzen da. Beraz, merkatuak bere osotasunean agintzen du emantzipazioan. Beraz, batetik, gazteok, bataz, eh, bataz beste gure soldataren euneko eh, laro bideratu behar izaten dugu etxe bizitzaren soldata ordaintzera, eta etxebizitzaren prezio izugarri altuek eta oinarrizko eskubidea negozio iturri bilakatzeak berak oztopatu egiten du nahi dugun momentuan gure emantzipaziorako aukera erreala garatzea eta trabaz betetako ibilbidea bilakatzen du e, ba, bueno, prozesu hau. Eta bestetik, utxune horretatik abiatuta gutako askok familiaren gaitasun ekonomikoaren arabera eta haiei esker ba, gure gurasoen etxetik irtetea e, posible izaten dugu, baina horrek esan nahi du beste askok ezin izaten dutela pausu hori nahi duten momentuan eta nahi duten e, bezala eman. Baliabide murritzagoak dituzten familien kasuan edo familiakin bestelako lotura bat daukaten gazten kasuan emantzipazioa ia ezinezkoa izaten da. Eta gainera egoera horrek emantzipazioako modu eta eredu bat eta bakarra ezartzen eh, du. Horren aurrean, gure bizi bilbideak gure erabakien arabera garatzeko gaitasun erreala behar dugula aldarrikatzera gato zona eta ibilbide propio eta anitzak egiteko aukera e, izan dezagun ba, e, proposaben batzuk egitera. Baina itzitik arazoa ez da aipatutako aipatutakoa bakarrik. Emantzipaziorako ibilbidea jada e, zaila baldin bada eta trabazbetea baldin bada, badirudi norbere herri edo auzoan emantzipatzeko aukera izatea goi mailako pribilegio hutsa dela. E, gazte guztion bizi prozesu naturalak hankazgora jarriz. Ba Norbere herri, auzo, hiri eta eskualdeetan zartzeko aukera izatea eskubide bat izan beharko litzatekeela uste dugu eta bertan gazteok gure bizitza proiektuak eraiki eta denboran zehar E, proiektu horiek iraunarazteko baldintzak eraiki behar direla uste dugu herri auzo zein eskualdeak gure ingurune eroso eta irisgarriak izan beharko lirateke guretzat eta guk geuk hautatuak. Baina honako hau ez da kapritxo bat, ba esaderako eneko goia Donostiko alkateak hala uste dezaken arren. Gure ingurunea ezagutu eta zaintzeko, gure ingurunean bizitzeko aukerak erreala izatea ezinbestekoa da. Bueno, como decía en euskera, a día de hoy la tasa de emancipación juvenil no refleja para nada la necesidad vital que tiene la juventud para emanciparse. Los datos también demuestran que la situación es más grave de lo que parece. La edad de emancipación en Euskal Herria ronda los 30 años y no hay ningún atisbo de que éste vaya a menguar. La realidad, por tanto, es clara. Las jóvenes cada vez tenemos más dificultades a la hora de emanciparnos, y cada vez tardamos más en conseguir irnos de casa a nuestros padres. Ante esta situación queremos subrayar que emanciparse no consiste simplemente en encontrar otro techo o en irse de casa de nuestros padres. Necesitamos poder emanciparnos de manera real para poder desarrollar nuestros procesos vitales bajo nuestras propias elecciones. Y eso exige tener capacidad formal y material para emanciparse. Bajo la lógica capitalista actual, la emancipación está totalmente subordinada al salario y al poder económico de la familia. El mercado es el único que manda. Por un lado, las jóvenes tenemos que destinar de media el 80% de nuestro salario para, poder pagar una vivienda. Los precios exorbitados y el haber convertido este derecho fundamental en negocio impiden cualquier posibilidad de emancipación real. Y por otro lado, Partiendo desde esa carencia, la mayoría de jóvenes depende de, la capacidad económica de sus familiares eh, para emanciparse y, por lo tanto, muchos no consiguen hacerlo. En el caso de las familias con menos recursos o de los jóvenes y referentes familiares, la emancipación es casi imposible. Además, esta situación conlleva que haya tan solo un único modelo de emancipación. Y ante ello, Necesitamos la capacidad real de desarrollar nuestros procesos vitales bajo nuestras decisiones, tomando cada cual su propio camino. Por desgracia, el problema no termina ahí. Si el camino para la emancipación es por sí ya difícil, parece que quieren convertir en privilegio de lujo el hecho de poder eh, emanciparnos en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades y así ponen patas arriba el proceso vital natural de todas las personas jóvenes. Pero al contrario, poder envejecer en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras comarcas, debería de ser un derecho y debemos construir condiciones para, poder, para que podamos desarrollar <laughs> nuestras vidas en nuestros entornos. Nuestros pueblos, nuestros barrios, son nuestros espacios seguros y accesibles, o deberían serlo y los que nosotras mismas elegimos. Esto no es un capricho, aunque así lo crea el, alcalde de Donosti, Eneco Goya. La clave está en construir opciones reales para vivir en nuestros entornos, para poder cuidarlos y para conocerlos, asentar las bases para crear y promover la comunidad. La emancipación también trata de eso. Orain arte esan den bezala gaur gaurkoz ez dira gazteon emantzipazio ibilbide duinak bermatzen. Eta zein da honen aurrean instituzio publikoek orain arte eman duten erantzuna. Bada ikusi dugu, gazteei zuzendutako eta emantzipazioari buruzko politika publikoak garatzen direnean, momentuko egoera bat salbatzeko ikuspegitik baino ez direla hauek sortzen. Egiturazko arazo honi errotik heldu eta etorkizunera begirako konponbide bat bilatu beharrean, koiunturari erantzuteko neurriak baina ez dituzte martxan jartzen, hori jartzen balin dituzte. Hala, ikusi dugu nola berez gure emantzipazioa bultzatzera bideratutako diru laguntzak adibidez zeharka bada ere ugazaben edo jabeen poltsikoetara doa zela edo bertan amaitzen dutela. Eta horrela, higiezinen burmuina, burbuia haunditu, puztu eta onartezinak diren prezioak bere horretan mantentzea albidetzen dela une Emantzipazioaz letra larriz hitz egin nahi badugu, ulerkera zabaldu eta emantzipazio erreala lortzeko zer behar dugun jakin behar dugu. Logika neoliberal eta espekulatiboa alde batera utzi eta politika izki larriz egiteko garaia da. Gazteok eta gure bizi proiektuak erdigunean jarriz eta etxe egungo errealitate jasanezina irautzeko beharra daukagulako. Aipatu ditugun abia puntu eta helburuak kontutan izan da, eta batez ere egoera hau eraldatzeko ambizio sendoa dugulako, EH Bildutik honako neurri hauek bere alakoan hartzea ezinbestekoa dela iruditzen zaigu. Instituzio eta erakunde publikoek ezin dute jarraitu, gazteek dituzten nahi eta beharrei, behin eta berriz muzin egiten. Ez eta momentua gestionatzeko ezintasunaren aurrean, emantzipazio erreala ez dakarten laguntza utxalak ematen. Hori honela, EH Bilduk onako neurri hauek proposatzen ditu enplegu eta etxe bizitza arloan, instituzio publikoetan berehala hartu daitezke neurriak direlako. Bizitza duinak eta gure herri eta eskualdeetan bizitzeko eskubidea gauzatzeko helburuarekin. Batetik, gazteek enpleguan pairatzen duten prekaritatea kontuan izan da, instituzio eta erakunde publikoek hori borrokatzeko eta diruz ez laguntzeko autu irmoa bereganatzea ezinbestekoa da. Eta horretarako, Europako gutun sozialaren irizpideak jarraituz, gutxieneko soldata propioa, hau da egun mila lareun euro, sustatu behar da. Orain arte ere, gazteak enpleguratzera bideratu diren e, elburu hori jarraitu duten eta martxan egon diren plan, programa eta pizgarriak berrikustea proposatzen dugu prekarioak diren lan baldintzak modu sistematikoan bertan bera utziz. Eta hauen aurrean bestelako baldintza batzuk ezarriz. Ala nola, mila lareun euroko gutxieneko soldata, kontratu mugagabeak eta lanaldi osoko kontratuak sustatuz une euro eta sistematikoki. Bigarrenik, gazteen, gazteek euren ibilbidea alokairuan garatzeko helburua oinarri hartuta eta komunitateari errotuta bizitzeko helburua jarraituz jardutea proposatzen dugu etxe bizitzaren arloan. Eta horretarako, alokairu merkatu pribatuko prezioei muga jartzea berehala, norbera bere eskualdean bizitzeko eta bere bizi proiektua garatu alizateko soldatanen eguneko hogeita marra baina gehiago ez bideratzeko E, alokairura neurri zehatzak bere alakoan hartzea eta aplikatzea, eta hirugarrenik ere alokairu parke publiko egokia eta eskuragarria izan dadin parke hau handitzea proposatzen dugu. Horretarako administrazioak etxe bizitzak lehentasunez erosteko eskubidea garatzea eta utxik dauden etxe bizitzak merkaturatzea. Egoera hau jasangaitza da esan den bezala eta ezin gara zain eta zain egon. Etorkizunak gaur hasten dela ulertu behar dugu erantzunak behar ditugu, baita instituzio publikoetatik ere. Emantzipazio erreala izan dadin, gazteen, gazteek euren bizitza duinak bermatu ditzaten eta gure komunitateari errotuta bizial izateko gure eskualde, herri eta auzoetan lan eta bizi nahi dugu. Bada garaia gazteen nahi eta beharrek politika publikoetan lehen lerroa har dezaten. Eta horretarako EH Bilduk argi dauka hau lehentasunezko gaia dela, gazteen emantzipazioa gure politiken lehen lerroan dagoela. Como decía en euskera, hoy por hoy no se garantiza una emancipación digna de la juventud. ¿Y cuál es la respuesta que dan ante esto las instituciones públicas? Hemos visto que cuando se desarrollan políticas públicas de emancipación juvenil, se hace desde la mera necesidad de salvar el momento y sin ningún tipo de perspectiva de futuro sin la más mínima intención de revertir esta situación. En vez de atajar el problema desde la raíz y buscar soluciones estructurales, solo toman medidas coyunturales, y eso sí se toman. Así, tenemos que ver cómo unas ayudas supuestamente dirigidas a fomentar nuestra emancipación acaban, aunque sea de manera indirecta, en los bolsillos de los propietarios, contribuyendo de este modo a inflar la burbuja inmobiliaria actual y permitiendo que se mantengan los precios abusivos que vemos en el mercado. Si queremos hablar de emancipación con mayúsculas, tenemos que ampliar el espectro y entender de verdad qué necesitamos para afrontar una emancipación real. Dejar de lado la, lógica especulativa y neoliberal y hacer política, pero política con todas las letras poniendo a la juventud en el centro y revirtiendo la asfixiante situación actual de la vivienda. Teniendo en cuenta el contexto y los objetivos de los que partimos y con la firme ambición de revertir esta situación, desde H. Bildu vemos totalmente necesario adoptar las siguientes medidas de manera urgente porque las instituciones y los organismos públicos no pueden seguir mirando hacia otro lado ante las necesidades estructurales de la juventud, ni fomentando ayudas vacías que no traen la emancipación real ante la falta de capacidad de gestionar esta situación. Dicho esto, EH Bildu propone las siguientes medidas destinadas, dirigidas al empleo y la vivienda, que han de ser aplicadas de inmediato por las instituciones correspondientes, con el objetivo de materializar nuestro derecho a vivir y a trabajar en nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestros barrios. Primero, teniendo en cuenta la precariedad laboral que sufre la juventud, las instituciones y organismos públicos han de tomar el compromiso de revertir esta precariedad y no fomentarla más. Para ello, Siguiendo las directrices de la Carta Social Europeo, hay que fomentar el salario mínimo propio de 1.400 euros. De igual modo, se han de revisar todos los planes y programas e incentivos dirigidos a fomentar el empleo juvenil, dejando en suspensión inmediatamente aquellos que han valido para fomentar condiciones de trabajo precarias y asegurando las siguientes condiciones. Un salario mínimo de 1.400 euros, contratos permanentes y contratos de jornada completa. En el ámbito de la vivienda se tiene que perseguir el objetivo de la juventud de desarrollar un proceso en alquiler y ligados y ligadas a nuestra comunidad. Para, e, ello se tiene que poner un tope de una vez por todas a los alquileres del mercado privado, se tienen que tomar medidas concretas e inmediatas para que una pueda vivir en su comarca sin tener que destinar más del 30% del sueldo a pagar el alquiler y hay que ampliar el parque público de viviendas para que éste sea eficaz y accesible. Para ello, desarrollar el derecho de tanteo y retracto y también poniendo en el mercado aquellas viviendas que estén vacías. Esta situación ya es, insostenible. No podemos seguir en esta espera eterna. Tenemos que entender que el futuro empieza hoy mismo. Necesitamos respuestas también desde las instituciones públicas. Y para que la emancipación sea real, para garantizar que la juventud tenga vida dignas, vidas dignas y para vivir enraizadas en nuestras comunidades, queremos trabajar y vivir en nuestros pueblos, barrios y ciudades. Ya va siendo hora de que las necesidades de la juventud estén en primera línea de la política y en la agenda política. Y H. Bildu tiene claro que esto tiene que ser una prioridad para nuestras políticas públicas. Nada más, es que ricasco.